Todo mundo! Vem todo mundo pra cá! Vem, vem, vem, vem, vem! Aqui, aqui, tá bom, tá bom aqui, tá bom aqui, não precisa ir pra lá não, tá bom aqui. Agora, vamos beber, vamos beber, saúde, saúde, saúde, saúde, saúde, saúde, saúde. saúde. saúde.